이거 어, 어, 어. <laughs> ただいま。 哎呦我的妈！这年轻人，我的妈！哎呦，我的妈！哎。 <laughs> Oh, no, no, no, no. what? <laughs> Namamu siapa? Kamu sebagai apa? Eh? Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Yang kenceng. Surikiti. Aku sorak cita-citaku pengen di dibujo loro, Mak. Bojo loro ki mau kenapa apa wae? Sing siji takon ngilangi masak mae. sing loro takon nang mbah mae. Terus nek bojomu loro, engko turumu karo sapa? Aku nak turu karo mae wae ya. Lah iki lho, Pak, anak sing berarti karo wong tuwa. Lah terus bojomu makan turu karo sapa? Yo ben turu karo Pak Ewa ya, Mak. aneh. <laughs> 哈哈哈，我都算不算？啊！哈哈哈哈哈哈！ Jeez.